सरकार लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है पर कई बार ये लोगों तक पहुंचने के बावजूद एक गांव वाले इसका लाभ नहीं उठा पाते कुछ ऐसी ही कहानी थी मधुपुर प्रखंड स्थित बड़ा संग्रह के ग्रामीणों की वहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीणों को पीने का पानी के लिए एक चापाकल का निर्माण कराया गया था पर कुछ ही महीनों बाद गांव के दबंग अकलू दास ने चापाकल का हेड खोलकर अपने घर में रख लिया और चापाकल को झाड़ी से ढक दिया था जिसके वजह से दो सालों से वहाँ के ग्रामीण उस चापाकल का लाभ नहीं उठा पा रहे कुछ दिन पहले चापाकल हुआ था उसी चापाकल में हम लोग नहाते धोते थे बाल बच्चा सब नहाना धोना पानी उनी पीना सब उसी में हम लोग करते थे अकलू दास जो मेरा छोटका ससुर है उसी का जमीन पर कल है सब खोल उल के वो अंदर कर लिया और उसको बोलते हैं कि खोलो तो बोलता है कि जमीन ये मेरा बोल ये बोल सरकारी कल नहीं है वो ये प्राइवेट कल है वो बोलते लगाए बोले सब बोले सड़ गया है बोले कुछ नहीं है वो नहीं लगेगा बोले जो करना है तुम लोग कर ले कॉल नहीं खुलेगा कल खराब इस वजह से आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है हम लोग को नहाने देने धोने में बहुत दिक्कत होता है बाल बच्चा को बहुत दिक्कत है परेशानी होता है बहुत दूर से पानी भी लाना पड़ता है उसके बाद ये जो सरकारी कुआँ है उससे वो टूलो पम्प पानी उठा लेता है रोज़ और पानी जब अंदर चल जाता है तो हम लोग का पानी खींचने में बहुत दिक्कत होता है जब मुझे ये जानकारी मिली तब मैंने अपने कैमरे को लेकर स्टोरी शूट करने के लिए गया और मैंने हैंडपम्प को शूट करने की कोशिश भी कर यह देखकर अकलू दास ने ग्रामीणों को झाड़ी से छुपे हुए चापाकल को नहीं दिखाने दिया और मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया तुम ए तो किस वजह है ए तो धकिया नहीं तो किस वजह झगड़ा ना तो कर झगड़ा ना झगड़ा कर काम कर तो मैंने मुद्दे को समझने के बाद वहां के ग्रामीणों को संगठित करते हुए संबंधित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से ग्रामीणों को मिलवाया और उन्हें वीडियो भी दिखाया मामले को देखते ही उसने उसी दिन अपने कनिष्ठ अभियंता को मामले की जांच के लिए भेजा और दूसरे दिन उस सपाकल की मरम्मत करवाई गई कल हमारे पास शिकायत आया था वहाँ के ग्रामीण लोग आए थे पर मैंने तुरंत कार्रवाई की और जेई को भी भेजा था जेई ने आके कहा कि हम कल इसको रिपेयर करेंगे आज के बारे आज उन्होंने जाके रिपेयर कराया चालू हो गया ग्रामीण लोग पानी पी गए अभी चापाकल ठीक हो गया और हम लोग वहाँ से पानी भी ला रहे हैं बाल बच्चा लोग नहा भी रहे हैं अगर आगे इस तरह का फिर से वो इस तरह का रुकावट करता है गाँव वाले के साथ तो आप इस संबंध में क्या कदम उठाएंगे यदि वैसा वो करता है तो उसके ऊपर एफ आई जाएगा बार बार वैसा सहन तो नहीं किया जा सकता है इससे आप खुश हैं हाँ जी हाँ खुश हैं हम लोग यही चाहते थे खुश हैं बहुत खुश हैं संगठन में ताकत है और संगठित होकर किए गए कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती इस ताकत का अनुभव यहाँ की महिलाओं व ग्रामीणों को तब अनुभव हुआ जब पिछले दो सालों से बंद पड़े चापाकल को यहाँ के ग्रामीणों ने संगठित होकर महज दो दिनों में खुलवा दिया इस मुद्दे पर आए बदलाव से यहाँ के ग्रामीणों में खुशी है और मैं आशा करता हूँ इस समुदाय के लोग आने वाले दिन में जनहित के मामला को ऐसे ही सुलझाएंगे मैं मुकेश तक झारखंड के देवगढ़ जिला का इंडिया हट के लिए